今天我大概是要采这个呃草皮杆，嘛，那个人家是讲了，就你要看一下它采采集过程是怎样的，就是说要一个楼梯，然后爬上去，之后看下来是大粒了。OK，采一粒，两粒，哦，一采就这样了，就这样这里有两粒了。然后再看一下，这个是因为这个是比较近，所以就直接可以采。哎呀，又掉了。 哎呀，大概就这些是比较大力的，用力，然后，然后再拿那个树叶过来，哎呀，再爬高一点。 好，就是这样的。然后我们来看一下一波大力啊，这些是刚刚跌下来的，你看一下是蛮大力一下的。OK。